AWK के कमांडवरील पाठात आपले स्वागत यात ऑक कमांडबद्दल काही उदाहरणांद्वारे जाणून घेऊ या पाठासाठी Ubuntu Linux version 1204 operating system GNU Bash version 4224 वापरू पाठाच्या सरावासाठी GNU Bash चा 4 किंवा त्यावरील वर्जनचा वापर करू आता ऑक बद्दल जाणून घेऊ ऑक कमांड हे प्रभावी टेक्स्ट मॅनिप्युलेशन टूल आहे हे नाव त्याचे निर्माते अहो विनबर्गर आणि कनिगन यांच्या अध्याक्षरांवरून बनले आहे हे अनेक प्रकारची कार्य करते हे रेकॉर्डमधील फील्डवर कार्य करते त्यामुळे हे रेकॉर्डमधील एखादे फील्ड सहजपणे ऍक्सेस आणि एडिट करू शकते आता काही उदाहरणे पाहू प्रात्यक्षिकांसाठी awkdemoटीएक्सटी ही फाईल वापरू आता awkdemoटीएक्सटी मधील घटक पाहू टर्मिनल उघडण्यासाठी कंट्रोल Alt आणि टी ही बटणे एकत्रितपणे दाबा आता ऑक कमांडद्वारे प्रिंट कसे करायचे ते पाहू टाईप करा के स्पेस सिंगल मध्ये front slash pass front slash महिरपी कंस सुरू प्रिंट महिरपी कंस पूर्ण कोट्स नंतर स्पेस awkdemoटीएक्सटी एंटर दाबा येथे पास हे टेक्स्ट निवडीचा निकष आहे ऑक फाइल मध्ये पास असलेल्या ओळी प्रिंट करेल येथे प्रिंट ही कृती आहे तसेच awk मध्ये रेग्युलर एक्सप्रेशन्स देखील वापरू शकतो समजा मीरा असे नाव असलेल्या विद्यार्थिनींची रेकॉर्ड्स प्रिंट करायची आहेत त्यासाठी टाइप करा ऑक स्पेस सिंगल मध्ये फ्रंट स्लॅश कॅपिटल एम चौकटी कंस सुरू ई e चौकटी कंस पूर्ण sign sign A asterisk sign front slash space महिरपी कंस सुरू प्रिंट महिरपी कंस पूर्ण कोट्स नंतर स्पेस awkdemoटीएक्सटी एंटर दाबा ऍस्ट्रिक्सच्या आधीचे अक्षर एक किंवा जास्त वेळा येऊ शकेल अशा प्रकारे आय ई e आणि ए अनेक वेळा असलेल्या एंट्रीज यादीत दिसतील उदाहरणार्थ मीरा जसे M I R A Meera जसे M double E R A Meera जसे M double E R double A awk extended regular expressions ERE वापरते म्हणजेच पाईपद्वारे वेगळे केलेले अनेक पॅटर्न्स जुळवून पाहता येतात प्रॉम्प्ट क्लियर करू टाइप करा ऑक स्पेस सिंगल कोट कोटमधे front slash civil pipe electrical front slash space महिरपी कंस सुरू प्रिंट महिरपी कंस पूर्ण कोट्स नंतर स्पेस awkdemoटीएक्सटी एंटर दाबा आता सिव्हिल आणि इलेक्ट्रिकल ह्या दोन्हीच्या एंट्रीज मिळतील आपल्या स्लाइड्सवर जाऊ पॅरामीटर्स ऑक कडे ओळीतील एक फील्ड्स आयडेंटिफाय करणारे विशेष पॅरामीटर्स आहेत डॉलर 1 हे पहिले फील्ड सूचित करते तसेच संबंधित फील्डसाठी 2 3 इत्यादी आहेत डॉलर 0 संपूर्ण ओळ दाखवते टर्मिनलवर जाऊ awkdemoटीएक्सटी या फाईलमधील प्रत्येक शब्द पाइप वेगळा केला आहे येथे पाइप हे डिलिमीटर आहे डिलिमीटर हे शब्दांना एकमेकांपासून वेगळे करते एक व्हाईट स्पेस देखील डिलिमीटर असू शकतो कोणता डिलिमीटर वापरला आहे हे सांगण्यासाठी माइनस कॅपिटल एफ फ्लैग देऊन नंतर डिलिमीटर संगता येतो आता हे पाहू टाईप करा awk space minus capital F space double quotes मध्ये पाइप कोट्स नंतर स्पेस सिंगल कोट मध्ये front slash civil pipe electrical front slash महिरपी कंस सुरू प्रिंट स्पेस डॉलर जीरो महिरपी कंस पूर्ण कोट्स नंतर स्पेस awkdemoटीएक्सटी एंटर दाबा येथे $0 वापरले असल्यामुळे हे संपूर्ण ओळ प्रिंट करेल नेम्स आणि स्ट्रीम ऑफ स्टुडंट्स हे दुसरे आणि तिसरे फील्ड आहे समजा ही दोन फील्ड प्रिंट करायची आहेत वरील कमांडमध्ये $0 च्या जागी डॉलर $2 $3 टाइप करा एंटर दाबा केवळ दोन फील्ड्स दाखवली जातील उत्तर बरोबर असले तरी स्क्रीनवर अव्यवस्थित आले आहे सी मधील एफ स्टेटमेंट वापरून आपण फॉरमॅटेड आउटपुट देऊ शकतो आपण अंगभूत व्हेरिएबल आर वापरून अनुक्रमांक देऊ शकतो आपण अंगभूत व्हेरिएबल्स बद्दल नंतर सविस्तर जाणून घेऊ आता टाईप करा awk space minus capital F double quotes मध्ये पाइप डबल कोट्स नंतर स्पेस सिंगल कोट्स मध्ये front slash pass front slash महिरपी कंस सुरू एफ डबल कोट्स मध्ये percentage sign D space percentage sign minus S space percentage sign minus S space back slash N double quotes नंतर comma capital N R comma dollar two comma dollar three महिरपी कंस पूर्ण सिंगल कोट्स नंतर स्पेस डॉट टी आपण फरक बघू शकतो येथे एन आर म्हणजे रेकॉर्डचा नंबर रेकॉर्ड्स ही इंटिजर व्हॅल्यू असल्यामुळे पर्सन डी लिहिले आहे नेम आणि स्ट्रीम ह्या स्ट्रिंग्ज असल्यामुळे आपण s वापरले आहे येथे 25s हे नेम फिल्डसाठी 25 स्पेसेस राखून ठेवेल 15s हे स्ट्रीम फिल्डसाठी 15 स्पेसेस राखून ठेवेल माइनस हे चिन्ह आउटपुट डावीकडे जस्टिफाय करण्यासाठी वापरले आहे आपण पाठाच्या अंतिम टप्प्यात आहोत आपल्या स्लाइड्सवर जाऊ थोडक्यात या पाठात शिकलो ऑक द्वारे प्रिंट करणे ऑक मध्ये रेग्युलर एक्सप्रेशन वापरून विशिष्ट स्ट्रीमच्या एंट्रीजची सूची दाखवणे केवळ दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फील्ड्स मधील एंट्रीजची सूची दाखवणे फॉर्मॅट केलेले आउटपुट दाखवणे असाइनमेंट म्हणून अंकित सराफचा रोल नंबर स्ट्रीम आणि मार्क दाखवा स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा ज्यामध्ये तुम्हाला प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता spoken tutorial project team spoken ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact@spoken tutorialorg वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य national mission on education through ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे या संबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे धन्यवाद